Då ska vi fortsätta att titta på differentialekvationer, eller framförallt homogena differentialekvationer. Vi tittar på den här differentialekvationen, y' plus ay lika med 0. Det typiska för dessa ekvationer är att den består av två termer. Den ena termen innehåller första derivaten och den andra termen innehåller funktioner. Och den allmänna lösningen till denna funktion är som kallas för en homogen diffekvation, att det är att den är lika med noll, är den här att y är lika med c gånger e upphöjt till minus ax. Här står det plus ay har vi här och då blir den allmänna lösningen minus a här uppe i exponenten. Tittar exempel på det här. Löser ekvationen y' plus 2 är lika med 0 som certifierar villkoret y av 0 lika med 3. Och så ansätter vi den allmänna lösningen y lika med c gånger e på det minus 2x. Eftersom det står plus 2y här så blir den allmänna lösningen minus 2x här uppe. c gånger e på det minus 2x. Men vi har ett villkor här också. Jo, att när vi ska byta ut alla x mot 0 så ska svaret bli 3. Då gör vi det. Så vi byter ut alla x mot 0. Då får vi att c gånger e upphöjt till minus 2 gånger 0 blir 3. Det vill säga c gånger e upphöjt till 0 ska vara lika med 3. e upphöjt till 0, det vet vi, det är lika med 1. Så i det här fallet måste c vara lika med 3. Så svaret får vi då att y ska vara lika med 3 gånger e upphöjt till minus 2x.